assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar mana bozorimizga ham ideal variantdagi dollar kirib kelgan bir qaraganda bilib bo'lmaydi buni original yoki falshivkaligini ko'pchilik o'ylaydiki e, mana bu gologrammasi yonib tursa qog'oz orasidan zubachitga tiqqanda o'tsa original deb o'ylashadi mana ikkalasida ham xuddi shunaqa parametr bor hozir sizlarga buni farqini ko'rsatib beramiz biz mana shu sohada faoliyat yuritganimiz uchun ba'zida qo'limizga tushib turadi shunaqa variantlar mana qog'ozini adashmasam mana znachoklarini ham ko'rsataman ekranga qanaqa ko'rinadi bir xil hech qanaqa farqi yo'q hattoki ushlaganingizda ham hech qanaqa mana bidir bidirliklari hammasi bir xil ko'chadagi valyutchiklar ham ko'pchilik olib qo'yishadi katta ehtimol bilan buni bitta farqi mana bu apparatda bilinar ekan mana bu ko'karib qolgani falshivka mana bu originali ana originalda qizil palasa bo'ladi bunda ham qizil palasani o'xshatishgan sal slabiyroq hatto magnitlarigacha orqasidagi mana znaklarigacha o'xshatishgan mana znaklari bu znaklar mana originalda ham bor xuddi shunaqa hamma yog'i ideal bitta farqi buni qog'ozida ya'ni ultravioletga qo'yganingizda отражение berib yuboradi qog'oz original emas buni 20 двухкратный увеличениеda ko'ramiz mana 20 barobar увеличениеda united states yozilgan mana usa xuddi shu narsa e, originalida ham bor mana hattoki yozuvlari ham juda ideal bundan ideali chiqmagan hali bu yaqinda kirib kelgan narsa ehtiyot bo'linglar shunda sizlarga dalolat qilib qo'yaylik xabarni berib qo'yaylik valyuta bilan muomala qiladiganlarga foydasi tegib qolar degan maqsadda video obzorni oldik yoqadagi united states degan yozuv bor originalda ham xuddi shu yozuv bor ana yagona farqi mana shu qog'ozda отражать qilib yuboradi ya'ni falshivka originalda mana bunaqa bo'ladi